每次跟我打七场都不打了，然后每次转一下转一下，我我我觉得多多半多半打不过。Jesus Christ！这里这里，你跟我说多半打不过，我我让了我让了我让了。 那小帮手呢？那小帮手呢？他不喜欢我，可以等一下，等一下。 Wow, looks like that was the last one in the squad. Reloading! I am taking fire, friends. Fire! Cracked an enemy shield. out more enemies. Watch out for the... An enemy shot. Reloading. Grab one. Oh, 这有多少队啊？天哪！你应该你应该可以进来吧？应该可以进来先，等一下啊。 人呢？嗯。发呢？我怎么把自己取消掉了？我得发个。 taken down. What the fuck, Jenna? Don't worry, I'm here. Shield battery here. An enemy shield. we just eliminated the whole squad recharging shields。我看我现在跳好大力，我的 bug。那新上的这是谁？我也不知道哟，我完全不，完全没有想到我小包手会那么强，已经没有用过，认完了。这是幻象吗？ 我没弹药了，我没弹药了。哦，这只我怎么了？太压了。 Reloading. Grappling. Replicator incoming, friends. Enemy. 他哪里？他哪里？哇！完了！我的妈！我天哪！ 等我一下，等我一下。Jesus Christ！哎，一六一八哎，这是我落地站，我很少落地站打一六，为我我好像从来没有一六一八打到落地站，一六一八。What the fuck？雨轮子。 <laughs> 我今天怎么了？我也不知道我在公程厂，我今天怎么了？好紧张啊！ <laughs> 怎么可能？Oh shit! 我塞墙上。Reloading. 呼呼。B B N 不是没有原因的，不可能。 哥，我要在你头上，你干嘛？我我我们现在这个情况，嗯，适合放命脉仓吗？可以啊，可以啊，放。Copy that. Who's ready to fly on a zip line? I am. I left a gift in your map. The location of a new care package. Care package over there. 万塔杰要躲一下。 哦，两千四幺。两千的氛的话，我们没有打过两千哦？最高伤害好像卡在一六多吧。

打到一枪超级赞！快 check！NG 场对啊，NG。我没有，我没有，没有雷了。 shit. Recharging shields. Reloading. What's Giving my shield to recharge. 哎，八场不行，没办法单挑哦，我能打 NG 哦，就是那么烂。 <laughs> 不，我想拉假机构。谢谢你，小帮手，我小帮手不准啊，没有办法哦。 Oh, Jesus Christ. Whoever. Making contact with enemy. 喷金水，好像有可能呢。不要给，大家不要给我吸用，不要给我吸用。taking fire, friends. Recharging my shields. Giving my shields a recharge. I am taking fire, friends. Shield. Cracked an enemy shield. Enemy taken down. Oh! Recharging shields. 没有，还没满等。嗯，打得好，打得好。哇塞，哇塞，哇塞！不想三千，没有靠拉脚这一滴嘞，哥。 <laughs> 我要拉甲说 <laughs> 他剩一人，我剩一滴哎。 大家好，感谢各位。我是 E.D. 嘞，二幺，鲁班哦。